በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ላችኋለሁ። የጌታ ቅዱሳንና ሌሎችም እውነትን ፈላጊዎች የሆናችሁ በዚህ በስድስተኛው ፕሮግራም ላይ ባለፈው ያካፈልኳችሁ ስድስት መቶ ስልሳ ስድስትን ቺፕን የመቀበል አደጋ በሚል ርዕስ ነው። ወደ ሰባ ያህል ነጥቦችን ነው የዘረዘርኩላችሁ። የሰውነት በሰውነት ክፍሎች ላይ በሰውነት ክፍሎች ላይ የሰውነትን የሜታቦሊዝም ልዩ ልዩ አይነት ስርዓቶች የማዘበራረቅ አደጋ እንደደረሰባቸው ጠቆም አድርጌ ነበረ ያቆምኩት። ይሄ body system complication የሚባል አለ በእንግሊዝኛው። እሱ የገጠማቸው ሰዎች አሁን ከዚህ ጋር በተያያዘ የተለያዩ አይነት በዚህ ስር ሀሳቦች አሉ። እንግዲህ እስቲ ከዚሁ ጀምረን እንከፋፈላለን። እንግዲህ ይሄ ቀላል ነገር አይደለም። እግዚአብሔር እንዲረዳን አጭር ጸሎት እናርግ። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ወዳጃችን በመልክና በአምሳሌ የፈጠርከን እግዚአብሔር እናመሰግንሃለን። የዘላለም ሕይወት አለ ብለሃል። የዘላለም ጥፋት አለ ብለሃል። ክፎች መናፍስት አሉ፣ ክፎች ሰዎች አሉ፣ ክቦች ፍጥረታት አሉ፣ እንዲሁ መልካም የሆኑ ደግሞ አሉ። እግዚአብሔር ሆይ የዘላለምን ሕይወት በማግኘትና በማጣት መካከል በምናደርገው ጸጋን የመከፋፈል ሂደት ክቡሩ መንፈስ ወደ እውነት ሁሉ እንዲመራን እንጸልያለን። አንተ እውነት ነህ። ሰውን በትክክል ወደ እውነት መምራት ትችላለህ። ጌታ ኢየሱስ ሆይ በአብ ቀኝ ያለኸው እንድትመራን በኢትዮጵያ ምድር ላሉት እውነት ለሚፈልጉ እውነት ተገልጦልናል ብለው ቃልህን ተቀብለው እያመለኩ ያሉትንም ሁሉ እንድትረዳቸው ሁላችንም እንድትረዳን እንጸልያለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ሌላው እንግዲህ chip የተገጠመባቸው ከደማቸው ጋር በሰውነታቸው ውስጥ በተያያዘ በሰውነታቸው ላይ ይሄ በቃ body system complication እንደገጠማቸው የእጅና የእግር ቁርጭምጭሚቶች ላይ መገጣጠሚያ ክፍሎች ላይ pain severe የሆነ pain ቀለል ያለ ችግር ህመም እንደገጠማቸው በጣቶቻቸው አካባቢ የሚከሰት የአካል መጉበጥ የመጉበጥ ምልክት ይሄ body deformation እንደገጠማቸው በታይሮይድ እጢ አካባቢ ላይ ችግር እንደታየ የአፍንጫ መድማት፣ የከንፈር መንጠልጠል ይሄ የአእምሮና የሰውነት ክፍሎችን ሚዛን በጠበቀ መልክ active በሆነ መልኩ መምራት ያለመቻር ችግር የሰውነት ላይ በተለያየ መንገድ ያልተጠበቀ ንዝረት በእግር ማውራጣት፣ በእጅ አካባቢ ንዝረት እንደሚሰማቸው ለመግለጽ የሚቸግር የፀጉር መጥፋት ይሄ ብን ብሎ ፀጉራቸው ከላያቸው ላይ እንደሚጠፋ አሁን እንግዲህ ይሄ አንዳንዶቹም እስከ መመለጥ እንደደረሰ ከዘጠና አምስት ተጠያቂ ሰዎች ውስጥ 32.09 ፐርሰንቱ ለዚህ ሰለባ እንደሆኑ ተናግረዋል። እንደገና ለመግለጽ የሚቸግር የጡንቻና የመገጣጠሚያ አካባቢ ህመም እንዲህ ነው ብሎ ለማለት የሚቸግር እንደገጠማቸው ድንገተኛ የሆድ መነፋት ይሄ body complication ጋር የተያዘ ነው። በድንገት ሳስቡት ሆዳቸው እንደሚነፋ በትልቁና በትንሹ አንጀት ውስጥ የህመም ስሜት፣ የጨጓራ ስሜት ወደ አልሰርነት ደረጃ እስከ መድረስ እንደተቸገሩ ይህንን ተናግረዋል። ሌላው ከዚህ ከሰባኛው ስንወጣ ይህ ሽምድምድነት ይሄ ፈጣሪ እግዚአብሔር በተፈጥሮ የሰጣቸው ሰውነት ማንነት የሰጣቸው ተክለ ሰውነት አለ። በዚህ ሰውነታቸው እንደሚገባ መጠቀም አለመቻል፣ እየፈለጉ አለመቻል እንደገጠማቸው በተፈጥሮ ውበት በደስታን ጨዋታን አበቦችን እያዩ ከዋክብትን እያዩ እጽዋትን እያዩ እንስሳትን አዋፋትን እያዩ የማድነቅ የመደሰት ነገር ከሰዎቹ እንደራቀ ይናገራሉ። ሰባ ሶስተኛው ከልብ ምት ጋራ ከልብ ሰውነት ክፍል ጋር በተያዘ ደግሞ የገጠማቸው ችግር እንዳለ ይናገራሉ። ድካም እንደገጠማቸው የልብ ድካም ያልተለመደ የልብ አመታት ስሜት እንደገጠማቸው አሁን 115 ሰዎች ተጠይቀው 38 ነጥብ 85ቱ የዚህ ህመም ሰለባ እንደሆኑ የደም መርጋት እንደገጠማቸው በተለይ ይሄ ከደም ጋር ልብ በሉ ቺቺፕ የምትቀመጠው በደም ውስጥ ነው። ደም ደግሞ የነጭ ደም ሴሎች አሉ፣ ቀይ የደም ሴሎች አሉ፣ platelets የተባሉ ክፍሎች ደግሞ አሉ። ይሄ የሚቀመጠው chip ከኦክሲጅንና ከሙቀት ጋር በተያያዘ ከፍተኛ ችግር እንደሚፈጥር ሳይንቲስቶች አረጋግጠዋል። የልብ ህመም፣ የልብ አመታት መጠን መዘበራረቅ ይሄ አሁን መቶ ሰማንያ ሰዎች ተጠይቀው ስልሳ ነጥብ ሰማንያ አንድ የሚሆኑት ለዚህ ሰለባ እንደሆኑ ተናግረዋል። ሌላው ችግር የተዛባ መውለድ እና ጉትት እድገት body deformity እንደገጠማቸው እንዲህ አካል ጉዳተኝነት ትክክለኛ ያልሆኑ ልጆችን እንደወለዱ፣ ሌላው የፈጠራ ኃይል መጥፋት ይሄ lack and dismissal of creativity እንደገጠማቸው በዓለም ታዋቂ ከሆኑት አንድ ነጥብ አምስት ሚሊየን የከፍተኛ ህመም የህክምና ባለሙያዎች ውስጥ አንዱ ዶክተር ሙሐመድ አባስ ካኪ የተባሉ ሰው አሉ። እኚህ ሰው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ሰኔ 18 2019 በዩሮ ኒውስ ላይ ባሰፈሩት መረጃ በዓለም ያሉት የሙስሊም ወንዶች ሌሎችንም ጨምሮ ማለት ነው በአእምሮ ጤናማነታቸው እያሽቆለቆሉ እንዲሄዱ እና ይሄ በጣም ከፍተኛ ችግር እንደሆነ ሙሐመድ አባስ ካኪንን ገልጠዋል። መረጃው እዚህ አለ። ሌላ ችግር ደግሞ ይሄ የታለመባቸው ግለሰቦች አሉ፣ targeted individuals የሚባሉ እነሱ ላይ ያተኮረ በቅርብ ያሉ ሰዎች ሊረዱት በሚችል መልኩ ከርቀት የተሰነዘረና በአካል ውስጥ በመሄድ በከፍተኛ ደረጃ የሚያሰቃየ የኤሌክትሪካዊ የሆነ ህመም እንደገጠማቸው 161 ሰዎች ተጠይቀው 54.39 ሰዎች የዚህ ስቃይ ሰለባ እንደሆኑ ሌላው በግል መጠቀሚያ ኮምፒውተሮቻችን ላይ ችግር ፈጠረብን ያሉ ሪፖርት ያቀረቡ ሰዎች መገኘታቸው መረጃ እንደጠፋባቸው ተለዋጭ ቃላት እንደገጠማቸው እንዲስተካከል ያልፈለጉት በሌላ መልክ ተስተካክሎ እንዳገኙት እንደተደለተባቸው ይህን ተናግሯል። ሰባ ስምንተኛ ከቤተሰብ አባላት ውስጥ ብልህ የሆነ ሰው ደግሞ ለየት ያለ የግል አቋም ያለው ነፃ የሆነ ሰው ካለ ቆንጆች የሆኑ ወይም ሳቢ መልክ ያላቸው ሰዎች ካሉ ተለይተው ጥቃት እንደደረሰባቸው ከቺፕ ጋር በተያያዘ ማለት ነው። ሌላው ለተፈለገው ዓላማ ተለይቶ መገኘት መቻልና ለአካልና ለአእምሮ ስቃይ መጋለጥ እንደደረሰባቸው፣ ለወንጀለኞች ኢላማና ሰለባ ለረዥም ጊዜ አልፎ መሰጠት በህይወታቸው እንደተከሰተ፣ ከማይፈልጉት ባላጋራና ማንነት ወይም ምንነት ጋር አብሮ ያለ ፈቃዳቸው የመኖር ነገር ማለትም እንግዲህ በሌላ አካል ባዕድ አካል ቁጥጥር ስር እንዳሉ እንደተሰማቸው ሰማንያ ሁለተኛ በመባዣ system ቅንባሮ ላይ የቅርጽና የስራ ጉዳት መዛባት እንደደረሰባቸው ይሄንን ይሄንን ተናግረዋል። እዚህ ጋር እንግዲህ አሁን አሁን በዓለም ላይ ካሉት ወደ ሰባት ቢሊዮን ህዝብ ውስጥ ኢሉሚናቲዎች እነኛ አብሮታውያኑ ምንድን ነው የሚሉት በዚች ምድር ላይ አምስት መቶ ሚሊዮን ህዝብ ብቻ ነው የሚኖረው ብለዋል እና ሰው መቀነስ አለበት ነው እና ሴጣን በዚህ ፍልስፍና በዓለም ላይ ያሉትን ስድስት ቢሊየን ያህል ህዝብ ቢጨርስ ደስታው በጣም ከፍተኛ እንደሆነ ይሄ ልንረዳ ይገባል። እንግዲህ ይሄ ኢትዮጵያውያንንም አፍሪካውያንን ሌሎችንም የዓለም ክፍሎች ሁሉ በእግዚአብሔር መልክና አምሳል የተፈጠሩትን እግዚአብሔር ብዙ ተባዙ ነው ግን አሁን ለምሳሌ ይሄ chip የተገጠመባቸው ሰዎች በወንድ ዘር ፈሳሽ ላይ ቀጥታ በስፐርሞም ላይ ማለት ነው፣ በወንድ ዘር ላይ ጉዳት እንደገጠማቸው በወንድ ዘር ፈሳሽ ማመንጫ ክፍል ይሄ ቆለጥ የምንለው ማለት ነው፣ እዛ ላይም አደጋ እንደደረሰባቸው እና ይሄ ስረት የምንለው የክሮሞዞምስ ወይም ዘረመል ከዘረመል ጋር የተያዘው የዲኤንኤ ከፍተኛው ክፍል እዛ ላይ ጉዳት እንደገጠማቸው ያልተጠበቀ የውስብ ስሜት መነሳት አሁን 159 ሰዎች ተጠይቀው 53 ነጥብ 72ቱ የዚህ ሰለባ እንደሆኑ የወሲብ አካል ባልተጠበቀ ሁኔታ መነሳት 163 ሰዎች ተጠይቀው 55 07 percent የሆኑ ሰዎች ይሄ ችግር እንደደረሰባቸው እንግዲህ artificial emotion ብለውታል እነኚህ ጻፊያን። ይሄ artificial emotion induced fear ይሄ በሰዎቹ ላይ imposed የተደረገ ፍርሃት፣ ቁጣ፣ ሀፍረት፣ ደስታም ደግሞ አለ በተቃራኒው ጥላቻ እና ደግሞ ይሄ ሀዘን ሁለት መቶ አንድ ሰዎች ተጠይቀው 67.91 ከመቶ ያህሉ የዚህ ችግር ተጋላጭ እንደሆኑ፣ 83ኛው የሬዲዮ ጨረር አስተላላፊ ተሸካሚ ምሰሶዎች፣ መሳሪያዎች ባሉባቸው አካባቢ የሚለቀቁ ሁሉ በዛ አካባቢ ያሉ ንቦች እንደ ንብ እርባታ አንዳንድ እንደ ውሾች እንስሳት በዚህ በ electromagnetic radiation በሴልፎን ሬዲሽን እንደተጠቁ ለምሳሌ በዩናይትድ ኪንግደም ከአምሳ እስከ ሰባ ምሰሶዎች እንደህነ ችግር ፈጥሯል ተብሎ ህዝቡ አቅርቦ በ group ተናግረው ሰሚ ስላጡ እንግዲህ በቻይና ሁዋዌ ላይ ያ ችግር ከተፈጠረ በኋላ ወደ ሶስት towers ተቃጥሏል ነው የሚባለው። ምክንያቱም አካባቢው ላይ ያሉት ሳሮች ሁሉ ቅጠሎች እንደጠወለጉ ይሄ ነገር የሚያሳይ አለ። ሌላው የዲኤንኤ ሴሎች መጎዳት ነው። የ cellular DNA damage የሚባለው እንግዲህ ከዚህ ከዲኤንኤ ጋር በተያያዘ በጣም አስደናቂ ግኝቶች በአሁኑ ጊዜ እየተደረጉ ነው ያሉት። deoxidized nucleic acid በእንስሳትና በተክሎች ውስጥ የሚገኝ ኬሚካል የአፈጣጠርን መረጃ የሚይዝ ፕሮቲን ነው። ወይም ደግሞ በሴል ውስጥ የሚገኝ ትንሹ ክፍልፋይ መጨረሻው ክፍልፋይ እንግዲህ ከዛ ውስጥ ማሽን አለ ነው የሚባለው። ይሄ ጂን በዙ ውስጥ በዚህ በክሮሞዞምስ ውስጥ ጂን እንዳለ ሳይንቲስቶች ያረጋግጣሉ። ልብ ሊባል የሚገባው በዚህ በሴል ውስጥ ዘረመል አለ፣ ስረት አለ። በግልጽ አይን የሚታይ አይደለም ይሄ አሁን ቀጥታ አሁን የአንድ ሰው ሰውነቱን ስንመለከተው ሰውነቱ ከሴል የተሰራ ነው። ሴል ውስጥ ሲገባ ክሮሞዞምስ አለ። ክሮሞዞምስ ውስጥ ሲገባ ነው እንግዲህ ጂን ጂን ወይም ስረት የምንለው ጂን ውስጥ ነው አሁን ማሽን ተገኘ የሚባለው እንግዲህ ይሄ ማሽን 48 ኪሎ ሜትር ርቀት ባለው shelf ላይ የተደረደሩ መጽሐፍትን መረጃ ሊሸፍን ይችላል ተብሎ ነው። እንግዲህ አሁን ይሄ ቺፕ በሰው ሰውነት ውስጥ በሚገጠምበት ጊዜ ከሰው ዲኤንኤ ጋር በተያያዘ በጣም ከፍተኛ ችግር እንደሚፈጥር እንግዲህ ሳይንቲስቶች በሁለት ተከፍለዋል። እዚህ ጋር ልናቀው የሚገባ ነገር አለ። ሳይንቲስቶች በሁለት ተከፍለዋል። እንግዲህ አንዳንዶቹ ምንም ችግር የለውም ይላሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ የሰውነትን አተሞች ኤሌክትሮኖችን እነኚህ radiations ማለት ነው። ይሄ ከሞባይል ጋር ከቺፕ ጋር የተያያዘ ነገር ነው። እንግዲህ ከሰውነት ላይ የማፈናቀል የሰውነትን የአሰራር ስርዓታማነት የማፋለስ እንግዲህ ፕሮቲኖችን የሰውነት ፕሮቲኖች በስርዓት እንዳይሰሩ እና ወደ ከፍተኛ የደም ፍሰት hemophilia ሊከሰት እንደሚችል በዚህ በዲኤንኤ ውስጥ ባለው ማሽን ያለውን የእንቅስቃሴ ሁኔታ ያናጋዋል የሚል ነው። እንግዲህ ከ five G ጋር የተያያዘ ትንሽ በሚቀጥሉት ምዕራፎች ውስጥ ለማብራራት ሞክራለሁኝ። የዚህ የቺፕ የዚህ የቺፕ ጉዳይ ከፍተኛ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባው ከደም ዝውውር እና ከደም ዝውውርና በደም ለደም ዝውውር ትልቅ ክፍል ያለው የኦክሲጅን ስርጭት ከዚህ ጋር በተያያዘ ምንድን ነው ሊፈጥር የሚችለው? እዚህ ጋር ነው እንግዲህ አንዳንዶች ያጠኑት still ይጋጫሉ። አንዳንድ ሳይንቲስቶች ትክክለኛ መረጃ የላቸው። ሌላኛው እንግዲህ የቺፕ ገጠማ ሊፈጥር የሚችለው ችግር ይህ ካልሽየም በሰውነታችን ውስጥ ያለው ካልሽየም ከመጠን በላይ በአካል ውስጥ እንዲከማች ማድረግ ነው። ይሄ ሃይፐርካልሴሚያ or calcium overload ተብሎ በሕክምናው የሚጠራው ነው። እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ የካልሲየም ኦቨርሎድ በሰውነት ውስጥ በሚሆንበት ጊዜ ድቀት ይህ ድካም ከመጠን በላይ የሰውነት መድከም እንደሚገጥም ሁለት መቶ ሶስት ሰዎች ቃለመጠይቅ ተደርጎላቸው 68 ነጥብ 58 ከመቶ የሚሆኑት ለዚህ ሰለባ እንደሆኑ የሽንት መሽናት ስርዓትም እንዲሁ እንደሚጨምር አንዳንድ ጊዜም እንደሚቀንስ ይሄ ደግሞ ከኩላሊት ህመም ጋር ከፊኛ ችግር ጋር፣ ከስኳር ህመም ጋር፣ ከጣፊያ መነካት ጋር እና ከስነ ልቦና ጋር ለምሳሌ እንደ ጭንቀት ያለውን ነገር እንደፈጠሩ ነው። ሌላኛው ችግር ድንገተኛ የጡንቻ መሸማቀቅ ደርሶባቸዋል። ሌላው ችግር በህልም ያዩትን በገሃድ አለማየት። እንግዲህ በህልም ያዩና ሲነቁ በገሃዱ ዓለም ያዩታል። ከመቶ አራት ተመዝጋቢዎች 35 14 የሚሆኑት ለዚህ ችግር ተጋላጭ እንደሆኑ ሌላኛው የካንሰር በሰውነት ውስጥ መፈጠር ነው። እንግዲህ በላቦራቶሪ ሙከራ ከተደረገባቸው ፍጥረታት ውስጥ ይሄ ቺፕ የተተከለባቸው እንስሳት እስከ 10 percent የሚሆኑት በካንሰር እንደተያዙ ከሰዎች ጋር በተያዘ ግን 13 ሰዎች ተጠይቀው አራት ነጥብ ሰላሳ ዘጠኝ ያህሉ በካንሰር እንደተያዙ ሌላኛው ይሄ ቀዝቀዝ ያሉና ሞቃትነት ያላቸው ብልጭታዎች ማለት በአእምሯቸው በውጫዊ ነገራቸውም ላይ ይሄ ብልጭታ የሚታየው 148 ሰዎች የተጠየቀው 50 ፐርሰንቱ ይሄ ችግር እንደደረሰባቸው ተናግረዋል። ሌላኛው ተቅማጥና ትውከት ነው። ከ131 ሰዎች 44 ነጥብ 26 የሚሆኑት በዚህ ተጠቅተዋል። ተገዶ ማስወረድ ውርጃን በግድ ይሄ በግፊት ማለት ነው ኢምፖዝድ ሆነው ውርጃን እንዳስወረዱ ይሄም አለ። ሌላኛው አስቀድሞ ያወቁትን የተረዱትን እውቀት መርሳት፣ የማስታወስ ችሎታ በከፍተኛ ደረጃ declined ማድረግ፣ የጭንቅላት ባዶነት። በዚህም 199 ሰዎች ጥያቄ ቀርቦላቸው 67 ነጥብ 23ቱ ይሄ ችግር እንደደረሰባቸው ሌላ ደግሞ በሴቶች ላይ የተዘበራረቀ የወር አበባ እንደገና ደግሞ መካንነት መካንነትም ሌላው ችግር ነበረ። ሌላኛው የደም ዝውውርና ስርጭት ስርዓቱ መዘበራረቅ እና ይሄ የሉኪሚያ ችግር መከሰት የደም ፍሰት ሄመሬጅ የምንለው እሱም ተከስቷል። እንግዲህ ይሄ ነጭና ቀይ የደም ሴሎች የሚመረቱበት በአጥንት መቅኔ ውስጥ ነው። ከዛ ጋር በተያያዘ የኦክሲጅንን ስርጭት የደም ዝውውርን አፌክት እንዳደረገው በሰውነት ላይ ከማሳከክ ጋር የተያዘ ከድካም ጋር የተያዘ እና ለተለያዩ የኢንፌክሽን አይነቶች የመጋለጡ ነገር እንደተከሰተ ሰዎች ተናግረዋል። ሌላኛው በአዝጋሚ ሞት ጎዳና መግባትና መያዝ ነው። አሁን ከላይ የዘረዘርኩላችሁ እነዚህ ልዩ ልዩ በባዮቺፕ ተከላ የተከሰቱት እንግዲህ ባለፉት ሰላሳ አርባ ዓመታት ውስጥ ሰው በቁሙ የሞተ አይነት በቃ ብዙ ነገሩ የወረደ እንደ ወደ በድንነት የቀረበ አይነት እንዳደረጉት ነው። ከዚህም ጋር በተያያዘ እንግዲህ ድንገተኛ ሞት እንደተከሰተባቸው አንዳንዶች ይሄኛው እንግዲህ በተለይ የቻይና አካባቢ ባለፈው November ላይ ይሄ five G ን cellphone መጠቀም በጀመሩበት ጊዜ ሰዎች እየሄዱ እያሉ ይሞቱ እንደነበረ፣ ወፎቹም እንዲሁ ይደርቁ ይሞቱ እንደነበረ እንዲህ አይነት ማስረጃዎች አሉ። መጨረሻ እንግዲህ 666ን የተቀበሉ ሰዎች ለዘላ ዓለም ከእግዚአብሔር መንግስት መውጣት ነው። ይሄ ምንም እንግዲህ የምናመቻምቸው ወይም compromise የምናደርገው ነገር አይደለም። ራእይ 13 ቁጥር 10 ላይ ማንም ወደ ምርኮነት የሚሄድ ቢኖር ወደ ምርኮነት ይሄዳል የሚል ግልጽ ያለ ነገር ነው እዛ ቦታ ላይ የተቀመጠው። ምናልባት ከዚህ ጋር ጌታን በድጋሜ የመቀበል ነገር እድሉ ላይኖር የሚችለው አንድ አሁን በቅርብ ጊዜ ቀደም ብዬ መግቢያ ላይ እንደተናገርኩት በአይምሮ ላይ ከፍተኛ ጥናት እየተደረገ እንደሆነና ይሄ ከአይምሮ ጋር በተያያዘ የሚደረገው ጥናት አሁን እዚህ ስዕሉ ላይ የምትመለከቱት የሰውን አንጎል ቀደም ብዬም እንዳልኩት ከ electromagnetic force ጋር ከኮምፒውተር ጋር አያይዞ በሁለቱም መካከል የግንኙነት ነገር እንዲመቻች እየተደረገ ነው ያለው። አሁን በአንጎል ዙሪያ ላይ ብዙ ጥናት ተደርጓል። ከተደረጉት ጥናቶች ውስጥ አንደኛው ለምሳሌ አሁን በመስከረም 22 2000 ዓ ም ሜዲካል ጋዜጣ ላይ ገጽ 16 ላይ በዶክተር ነጂብ አልአሚን በቀረቡት መረጃዎች ላይ ያስነበበን ነገር አለ። ጽሁፉ ምንድን ነው የሚለው? በአንጎላችን ውስጥ ስለ ፈጣሪ እንድናስብ የምታደርግ ልዩ ክፍል እንደተገኘች እና በዚህ በጽሁፍ ውስጥ እንደገና የ neuroscience ተመራማሪዎች በአንጎል አንጎልን በሚያነብ ማሽን ማለት ነው ይሄ MRI የምንለው ማግኔቲክ ሬዘናንስ ኢሜጂንግ በዚህ ከዚህ ጋር ባደረጉት ምርምር በሰዎች በግራና ቀኝ ጆሮአቸው አካባቢ በሚገኘው የአንጎል ክፍል ላይ በመንፈሳዊ ዝማሬና በጸሎት ወቅት ከፍተኛ የኤሌክትሪክ ፍሰት ያለውን ልዩ የሆነ እንቅስቃሴ የምታደርግ ክፍል እንዳለች በሰው አንጎል ውስጥ ያ እንደተገኘ እና ያቺን G module እንዳሏት God module G module እንዳሏት ነው ይሄን ስያሜ ስሰጡ ይሄ የአንጎል የአምልኮ ማዕከል ናት የሚል ውሳኔ ደረጃ ላይ ደርሷል። እነዚህ ተመራማሪዎቹ ይህች አንጎል ክፍል ስትነቃቃ የአምልኮን አስተሳሰብ በሰውነት ውስጥ እንደምታሰርጽ የደስደስ ነገር የሀዘንንም ስሜት የመፍጠር ነገር እንዳላት ይህንንም ተመራማሪዎቹ በድጋሜ ተናግረዋል። ምንድን ነው እኛም ሁላችን የፈጣሪ ቤተ መቅደስ መሆናችንን በተዘዋዋሪ የምትጠቁም ሳትሆን እንደማትቀርም ተማራማሪዎቹ ይህንን ሀሳብ ሰጥተዋል። እንግዲህ ይሄ አንዱ የዛሬ የዛሬ 12 ዓመት ግድም የተገኘ ውጤት ነው። አሁን በቅርብ ጊዜ ደግሞ የዛሬ አራት ዓመት አንድ የሰማሁት ነገር አለ። ምንድን ነው ይሄ የሰማሁት? አሁን በተለይ ራእይ ምዕራፍ 13 ቁጥር 3 እና 4 ላይ ምድርም ሁሉ አውሬውን እየተከተለ ተደነቀ፣ እርሱን ሊዋጋ ማን ይችላል እያሉ ሰገዱለት ይልና ለአውሬውም ለዘንዶውም ሰገዱለት የሚል ቃል ተጽፎ እናገኛለን። እዚህ ጋ አድማጮቼ በጥንቃቄ እንድታደምጡኝ እፈልጋለሁኝ። ወደፊት ለምርምር ይረዳቸዋል በትህትና እግዚአብሔር ወደ እውነት እንዲመራችሁ እየጸለያችሁ አሁን ምንድን ነው አንድ ሰው chip በሚገጠምበት ጊዜ ዛሬ አራት ዓመት አንዲት sister ለባለቤቴ ነግራት ከባለቤቴ ስሞት ድምፅ ነው። ሰው chip በሚገጠምበት ጊዜ በ chip ኡ አማካይነት ቀደም ባለው BCI ብዬ ያልኳቸው ይሄ የኮምፒውተርና የሰው አንጎል interface ግንኙነት አለ። ያ በሚሆንበት ጊዜ ሰው እንዴት ነው ማምለክ የሚችለው የሚለው ስለተገኘ ይችን የ G module ማለት ነው የአምልኮ ማዕከል center የአምልኮን ማዕከሏን በ microchip አማካይነት መደለት ልክ እሷ ከተደለተች ሰው በቀጥታ እግዚአብሔርን ማምለክ ያቆማል። ወደሚል አንዳንድ ሰዎች ዘንድ ይሄ ጭምጭምታ ይሄ ወሬ እንደተወራ ሰምተናል። እንግዲህ ወደፊት በመሰረቱ ቺፑ የሰውን አይምሮ ወደ በተው አሁን ቀደም ካለው መረጃ ወደፊትም ከማቀርብላችሁ የሰው የሰው አይምሮ ከፈቃዱ ውጪ ወደ ሌላ አቅጣጫ የሚዘነበል የሚጠመዘዝ ከሆነ ሌላ ነገር እንዲያመልክ አይገደድም ማለት አይቻልም። ሰይጣን ደግሞ ይሄን ቢሰራ ክፉ ጀግና ነው ማለት ነው። በቃ እና ከላይ የዘረዘርኩላችሁ ወደ መቶ ሰባ የሚደርሱ ማለት ነው ጥቃቅ ትንንሾቹና ትልልቆቹ ራእይ 16 ቁጥር ሁለት ላይ ምን የሚል ቃል አለ መሰላችሁ? ፊተኛውም ሄዶ በምድር ውስጥ ጽዋውን አፈሰሰ፣ የአውሬውም ምልክት ባለባቸው ለምስሉም በሚሰግዱ ሰዎች ክፉኛ የሚነዘንዝ ቁስል ሆነባቸው የሚል ቃል አለ። ይችን ቃል ብቻ እንድታስቡ እፈልጋለሁ። ምን የሚለው ክፉኛ የሚነዘንዝ ቁስል ሆነባቸው ይላል። ክፉኛ የሚነዘንዝ ቁስል ሆነባቸው ይላል። በጣም የሚገርም ነው። ከላይ ያሉት በተለያየ ጊዜያት በሰው ሰውነት ላይ የሚገለጡ ከሆነ በእውነት ሰው እኮ በቁሙ የሞተ ሬሳ ነው ማለት እኮ ነው። በራሱ አይምሮ ተጠቅሞ ትክክለኛውን ነገር እያሰበ መመላለስ ካልቻለ ሰው የለም ማለት እኮ ነው። እንግዲህ ሰዎች ቅዱሳን በተለይ ይሄ እንድታደምጡ ቺፑን አንቀበልም የምንለው ከዚህ የተነሳ ነው ማለት ነው። ቺፑን አንቀበል የምንለው ከዚህ የተነሳ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በቺክ አጠቃቀም ላይ ወደፊት እንዴት መሆን እንዳለበት ጥንቃቄ መደረግም አለበት ማለት ነው። ስለሰማነው ቃል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አጭር ጸሎት እናድርግ። አምላካችን ሆይ እናመሰግንሃለን፣ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስለተጻፈው እውነት ተመስገን። እግዚአብሔር ሆይ የክፉን የዲያብሎስን አሰራር መቃወም የሚችሉ ሰዎችን በምድራችን ላይ እንድታስነሳ እንጸልያለን። ስለነበረን ጊዜ ሁሉ ተመስገን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን።